Scusate, mi è stato detto di venire qui. Qualcuno ha ordinato. Margherita con Capperi. Eh, ma dovrebbero essere 12 euro. Prendi fuori il resto. Onorevole, due minuti e iniziamo. Arrivo! Il nostro capo conta tutto su di lei, sì. non la deluda. Tranquilli. Sì. E dopo i classici corali, trasmettiamo un'intervista all'onorevole Picciotti sulla nuova legge anticorruzione. Alza il volume. Onorevole Cioppi, perché secondo lei si dovrebbe approvare la legge 518 bis? Ma approvare la legge 518 bis è un dovere morale, sì, da perseguire per la felicità del nostro popolo. Io sono pronto a garantire il... Scusate un attimo. Eh, di ottenere, sì, di ottenere il meglio dalla po Possibile che vi debba raccontare ancora queste minchiate? La correttezza, la legalità sono fondamentali. Noi legislatori dobbiamo combattere contro la malavita? Eh? Non lo so ragazzi, non lo so, me lo rotintini, mi piacciono tanto, mi piacciono anche a voi queste minchiate sull'onestà. sento tanto bene. Dai, devono spegnere, devono spegnere, dei razzisti, razzisti!